Уважаемый, найдется подкурить? Хуйло, пошел нахуй. Чувак, могу заделиться. Ну давай. Слушай, это вообще не прикольно. Понимаешь? Ты хуйло. Как был он, так и остался. Я вызываю тебя на дуэль. сегодня в 6. В 6 так в 6. Но а тебе придется иметь дело с козырным тузом. ему ни за что не одолеть меня. Хм, ты все-таки пришел. Знаешь, я не зассал. После такого мало будет я просто и балла разбить. да, сигарету? Вот так я издрючил этого педика.